两种神级的中扫防守反击分享给你们。第一种拨开 Perry，他踢右腿中扫，嘣，嘣，看，当然我可以反击中扫也没问题。再来，嘣，都可以反击另外一只腿，没问题。第二种接腿的时候一定要往侧面上一步接腿走，嘣，OK，可以接什么？山神卷土，嘣，嘣，喂，再来一遍，可以，感受一下，这是一个古泰拳的技巧啊，然后你可以试试啊，加别的也可以，但是没有这个酷。